आना भाई आ सामने आ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तुम जाने का पहले पूछा तुम निकल रुको और कहाँ है फिर अपना लाइक और सब्सक्राइब कर दे क्या विक्टोरी कर लेते तो और कहाँ है तुम काल बता रहे को जरा किधर है बे इधर है इधर है <laughs> <laughs> <laughs>